Santiago Soldi y este es mi segundo video. Hoy día voy a presentar un truco que, parece violento pero no es violento. Mira, esto parece un encendedor, para no es un encendedor. Oh my god. Acá agarras agua así y después acá ponen agua mientras que esto está apretado. Y después cuando a una persona le dices, mira, sopla, ¡Oh! te le esto y le va a caer agua en su cara. Acá pongo agua y lo echo acá. Ay, te está cayendo A ver si funciona. Hola, ¿cómo estás? No sale. <laughs> <laughs> Hola, mira, este es un truco. Mira, sopla.